Hei, salut! Bună! Astăzi uh, vreau să-ți vorbim despre Astărui. Sunt cu prietena mea, Daniela Floroiu, coachul meu, <laughs> preferat. Bună, Silviana! <laughs> Ce înseamnă, Daniela, pentru tine Astărui? Că mie nu vine nicio idee. Pentru mine Astărui înseamnă a fi exact așa cum este mare. Wow. Să fii mereu ca un val care vine și se lovește de mal, neîncetând niciodată, să îți urmărești visurile mm. și să nu te oprești niciodată până când uh, nu ți le realizezi. Ce tare! Mm-hmm. Da, eu vedeam uh, ceva fix, ceva mai... Nu aveam nicio idee, e foarte tare mm-hmm. metafora. Mm-hmm. Mulțumesc mult! Cu mare drag! Hai să-i întrebăm pentru tine ce înseamnă a stărui. Ciao! Ciao!